केटच च्या प्राथमिक स्पोकन ट्युटोरियल मध्ये आपले स्वागत या ट्युटोरियल मध्ये आपण केटच आणि केटच इंटरफेस विषयी शिकाल तुम्ही शिकाल की कम्प्युटर कीबोर्ड ज्यात इंग्रजी अक्षर आहेत स्पष्ट जलद आणि निपुणतेने टाइप कसे कराल तसेच तुम्ही हेही शिकाल की कीबोर्डवर न बघता टाइप कसे करावे केटच म्हणजे काय केटच टायपिंग ट्यूटर असून हे शिकवते की कशा प्रकारे ऑनलाइन संवादात्मक कीबोर्ड वापरावा तुम्ही तुमच्या गतीने टाइपिंग शिकू शकता तुम्ही हळूहळू तुमच्या सोयीप्रमाणे टाइपिंग गती वाढवू शकता केटच मध्ये तुमच्या सरावासाठी विभिन्न कठीण स्तर लेक्चर्स टायपिंग नमुनेही आहेत येथे आपण टू लिनक्स 1110 वर केटच 171 चा वापर करत आहोत तुम्ही उबंटू सॉफ्टवेअर सेंटरचा वापर करून केटच इन्स्टॉल करू शकता उबंटू सॉफ्टवेअर सेंटरच्या अधिक माहितीसाठी या वेबसाइटवर वर उबुंटू ट्यूटोरियल्स बघा चला केटच उघडूयात सर्वप्रथम डॅश होमवर होम वर क्लिक करा जे तुमच्या कॉम्प्युटर डेस्कटॉप वर डाव्या बाजूला कोपऱ्यात सगळ्यात वरती गोल बटन आहे सर्च बॉक्स दिसेल सर्च बॉक्स मध्ये केटच टाइप करा सर्च बॉक्स च्या खाली केटच आयकॉन दिसेल त्यावर क्लिक करा केटच विंडो दिसेल तुम्ही टर्मिनलचा वापर करूनही केटच उघडू शकता टर्मिनल उघडण्यासाठी कंट्रोल ऑल्ट आणि टी कीज एकत्र दाबा केटच उघडण्यास टर्मिनलमध्ये कमांड केटच टाईप करून एंटर दाबा आता आपण केटच इंटरफेसचा परिचय करून घेऊ मुख्य मेन्यूमध्ये मध्ये फाइल ट्रेनिंग सेटिंग्स आणि हेल्प मेन्यूज आहेत टायपिंगच्या अभ्यासासाठी स्टार्ट न्यू सेशन वर क्लिक करून नवीन सेशन उघडा टायपिंग करताना थांबण्यास पॉज सेशन वर क्लिक करा लेक्चर्स स्टॅटिस्टिक्स वर क्लिक करून टायपिंगची प्रगती जाणून घ्या टायपिंगच्या वेळेस वापरण्यात आलेल्या कीज संबंधी कठीणतेची पातळी लेवल दर्शवते स्पीड दर्शवते की आपण 1 मिनिटात किती अक्षरे टाईप करू शकतो करेक्टनेस संकेतक टाइपिंगच्या शुद्धतेची टक्केवारी दाखवतो new characters in this level field अशा अक्षरांना दर्शवतो ज्यांना तुम्हाला निवडक स्तरावर अभ्यासण्याची आवश्यकता आहे टीचर्स लाइन टाईप करण्याची अक्षरे दर्शवते स्टुडंट्स लाइन कीबोर्डचा वापर करून तुम्ही टाईप केलेली अक्षर दर्शवते कीबोर्ड मध्यभागी दिसेल कीबोर्डची पहिली ओळ संख्या विशेष अक्षरे आणि बॅकस्पेस दर्शवतो टाइप केलेली अक्षरे मिटवण्यासाठी बॅकस्पेस दाबा कीबोर्डच्या दुसऱ्या ओळीमध्ये अक्षरे काही विशेष अक्षरे तसेच टॅब की समाविष्ट आहेत कीबोर्डच्या तिसऱ्या ओळीमध्ये अक्षरे कोलन सेमिकोलन आणि कॅप्स लॉक की आहेत टाईप करताना पुढील ओळीत जाण्यासाठी एंटर की दाबा मोठ्या लिपीत टाईप करण्यासाठी कॅप्स लॉक की दाबा कीबोर्ड कीच्या चौथ्या ओळीमध्ये अक्षरे विशेष अक्षरे आणि शिफ्ट की आहेत मोठ्या लिपीत टाईप करण्यासाठी कुठलीही अक्षर की शिफ्ट की सोबत दाबा कीज च्या वरच्या बाजूला असलेली अक्षरे टाईप करण्यासाठी शिफ्ट की सोबत दाबा उदाहरणार्थ संख्या 1 च्या की वरती उद्गारवाचक चिन्ह टाईप करण्यासाठी शिफ्ट की ला एक अंक सोबत दाबा कीबोर्डच्या पाचव्या लाइन मध्ये कंट्रोल ऑल्ट आणि फंक्शन की तसेच स्पेस बार समाविष्ट आहेत आता आपण बघूया की केटच कीबोर्ड लॅपटॉप कीबोर्ड आणि डेस्कटॉप कीबोर्ड मध्ये काय फरक आहे लक्षात घ्या की केटच कीबोर्ड आणि लॅपटॉप व डेस्कटॉप मध्ये वापरले जाणारे कीबोर्ड सारखेच आहेत आता कीबोर्डवर आपल्या हाताच्या बोटांचा योग्य क्रम बघूया या स्लाइडवर बघा यात हातांची बोटे आणि त्यांची नावे दर्शविली आहेत डावीकडून उजवीकडील बोटांची नावे करंगळी अनामिका मध्य बोट तर्जनी आणि अंगठा कीबोर्डवर तुमचा डावा हात कीबोर्डच्या डाव्या बाजूने ठेवा खात्री करा की तुमची करंगळी ए या अक्षरावर आहे अनामिका अक्षर एस वर असावी मध्य बोट डी अक्षरावर असावे तर्जनी एफ अक्षरावर असावी आता तुमचा उजवा हात कीबोर्डच्या उजवीकडे ठेवा खात्री करा करंगळी कोलन सेमीकोलन की वर असावी अनामिका अक्षर एल वर असावी मध्य बोट के अक्षरावर असावे तर्जनी जे अक्षरावर असावी स्पेस बार दाबण्यासाठी उजव्या अंगठ्याचा वापर करा पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही केटच उघडाल तेव्हा टीचर्स लाइन डिफॉल्ट टेक्स्ट दर्शवेल हा टेक्स्ट सूचनांना सूचीबद्ध करतो की पाठ निवडून टायपिंग कसे सुरू करावे या ट्युटोरियलच्या उद्देशासाठी आपण डिफॉल्ट टेक्स्ट टाईप करण्याचे सोडून लेक्चर निवडतोय पण तुम्ही हे ट्युटोरियल थांबवून डिफॉल्ट टेक्स्ट ही टाईप करू शकता आता पाठ टाईप करण्यासाठी आपण लेक्चर निवडूयात मुख्य मेनूमधील फाईल निवडा ओपन लेक्चर वर क्लिक करा select training lecture file touch dialog box दिसेल खालील फोल्डरचा पाथ ब्राउज करा root user share kde4 apps, ktouch, english.ktouch.xml, निवडून ओपन वर क्लिक करा लक्षात घ्या की टीचर्स लाइन आता अक्षरांचे अन्य समूह दर्शवते आता टाइपिंग सुरू करा डिफॉल्ट स्वरूपात लेवल 1 सेट आहे आणि स्पीड 0 वर आहे new characters in this level मध्ये जी अक्षरे आहेत ती आपण या लेवल मध्ये शिकणार आहोत लक्षात घ्या की कर्सर स्टुडंट्स लाईन वर आहे कीबोर्डचा वापर करून टीचर्स लाइन मधील अक्षरे टाइप करा लक्षात घ्या जसे तुम्ही टाइप कराल तसेच कॅरेक्टर्स स्टुडंट्स लाईन मध्ये दिसतील आता स्पीड फील्ड मध्ये बघा तुमच्या टायपिंगच्या गतीप्रमाणे संख्या कमी जास्त होत आहे जर तुम्ही टाइपिंग थांबवाल तर स्पीड ची संख्या कमी होईल आता संख्या 7 आणि 8 टाइप करा जी की टीचर्स लाइन मध्ये दाखवली नाही स्टूडेंट्स लाइन लाल झाली आहे का कारण आपण चुकीचा टाइप केले आहे किंवा टाइपिंग मध्ये काही चूक झाली आहे हे मिटवा आणि टायपिंग पूर्ण करा पहिली ओळ संपल्यावर दुसऱ्या ओळीवर जाण्यासाठी एंटर की दाबा लक्षात घ्या टीचर्स लाइन आता टाइप करण्यासाठी दुसरा अक्षर समूह दाखवते स्टूडेंट्स लाईन टाईप केलेल्या टेक्स्ट मधून मिटवण्यात आले आता बघूया आपण किती बरोबर टाईप केले करेक्टनेस फील्ड तुमच्या टायपिंगच्या शुद्धतेची टक्केवारी दर्शवतो उदाहरणार्थ हे 80 दाखवेल आपण आपला पहिला टायपिंग पाठ पूर्ण केला आहे प्रथम अचूक व सरावासाठी सावकाश टाईप करणे ही पद्धत योग्य आहे जेव्हा तुम्ही बिनचूक चांगले टाइपिंग शिकाल तेव्हा टाइपिंगची गती वाढवू शकता एक नवीन टाइपिंग सेशन सुरू करूया स्टार्ट न्यू सेशन वर क्लिक करा start new session KTouch dialog box मध्ये स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लेवल वर क्लिक करा तुम्हाला काय दिसेल टीचर्स लाइन मध्ये अक्षरांचा एक समूह स्टूडेंट्स लाइन रिक्त असेल टाइपिंग सुरू करा जर तुम्ही टाइपिंग थांबवून परत सुरू करू इच्छिता तुम्ही तुमचा सेशन कसा थांबवाल पॉज सेशन वर क्लिक करून लक्षात घ्या की गती कमी झालेली नाहीये लक्षात ठेवा जर पहिला सेशन पॉज न करता तुम्ही टायपिंग थांबवले तर गती कमी होईल टायपिंग परत सुरू करण्यासाठी टीचर्स लाइन मधील पुढचा शब्द किंवा अक्षर टाइप करा एकदा का तुम्ही टायपिंग पूर्ण केलं की करेक्टनेस फील्ड तपासून बघा यात टाइपिंगची शुद्धता दाखवली जाते आता आपण केटच ट्युटोरियलच्या समाप्तीकडे आलोय या ट्युटोरियल मध्ये आपण केटच इंटरफेस विषयी शिकलो तसेच कीबोर्डवर आपली बोटे कशी ठेवावी हेही शिकलो टीचर्स लाइन मध्ये बघून टाईप करा आणि तुमचा पहिला सेशन पूर्ण करा येथे तुमच्यासाठी एक असाइनमेंट आहे केटच उघडा लेवल 1 मध्ये टाइपिंग सेशन पूर्ण करा या लेवलसह सह टाइपिंगचा अभ्यास करा कीज साठी क्रमबद्ध बोटांचा वापर करायचे लक्षात ठेवा प्रकल्पाची माहिती दिलेल्या लिंकवर उपलब्ध आहे ज्यामध्ये तुम्हाला स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्टचा सारांश मिळेल जर तुमच्याकडे चांगली बँडविड्थ नसेल तर व्हिडिओ डाउनलोड करूनही पाहू शकता spoken tutorial project team spoken ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते अधिक माहितीसाठी कृपया contact at spoken वर लिहा स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य national mission on education through ICT MHRD government of India कडून मिळाले आहे या संबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे या ट्युटोरियलचे मराठी भाषांतर सविता यांनी केले असून आवाज रंजना भांबळेने दिला आहे सहभागासाठी धन्यवाद